Друзья, первая находочка, значит, показывает 68-69. И вот смотрите, что я нашел. Вот такую вот прекрасную старинную часть. Даже с рисуночком каким-то, Видите? отличная. Отличная находка. Первая находка и первая отличная находка. Супер. Друзья, еще одна находочка, даже несколько здесь вот лежит. Я так понимаю, что это слипшиеся монетки. А здесь, а здесь похоже или пуговица, или тоже монета. Кстати, даже возможно, что внутри. Да, да, да, да, да, смотрите. Это слипшиеся монеты. Оп. Класс. Здесь две монетки слипшиеся. И здесь... И здесь, наверное, три монеты слипшиеся. Супер. Ну, естественно, я не вижу, что это за монеты. Возможно, что это одноцентовая. По размеру похоже. Все, коп состоялся сегодня. Сегодня коп состоялся. Отлично. Короче, друзья, смотрите, я вот здесь вот искал сигнал, нашел кусочек железа. И здесь вот 60-61 такой очень нестабильный, очень такой не очень хороший сигнал. Короче, беру я вот эту вот штуку и смотрю, что вот здесь вот как-то очень четко выделяется то ли монеты, то ли пуговицы. Давайте вместе смотреть, что здесь. А я хотел пройти мимо. Ребята, а я хотел пройти мимо. Смотрите, Давайте вместе посмотрим. Значит, здесь вот одна монетка у нас. Здесь у нас 5 центов. Не буду я тереть. Не буду. Здесь у нас Здесь у нас, похоже, квотер. Да, это похоже на квотер у нас. Вот эта монетка. А может 5 цент? Нет. Ну да, это скорее всего квотер. Две монетки. И вот здесь вот у нас лежит третья монетка. Третья монетка, я сто процентов могу сказать, что это один цент. Правда, какого года, я не знаю. Не знаю, каких они, они годов. Опа. Красные какие, видите? Не знаю, здесь не видно. К сожалению, боюсь, что, возможно, эти монеты даже и не получится восстановить. Потому что, хотя, они, видите, какие проеденные. Видите? Кратеры уже здесь есть. Так что вот такие вот три монетки. Супер! Просто отлично. Короче, друзья, у меня здесь еще один сигнальчик 51, 52. Нальчик. Ух ты! Друзья, вы посмотрите, какая находочка. Какая накладочка. На что-то была. Вы это видите? Супер. Боюсь разгинать, сломается, наверное. Не буду я сейчас, наверное, это трогать, хотя... Можно попробовать аккуратненько. Хотя бы вот так вот. Вот так вот сделать. Вот. Дома аккуратненько постараюсь полностью. Смотрите, какая красота. Интересно, сколько ей лет? Уже много, наверное. Класс. Находка супер. Друзья, очередная находочка. Лежала под землей. Смотрите. Какая-то была крышечка. На что-то крепилась, потому что здесь вот есть отверстие, во-первых. А во-вторых, вот здесь вот есть болтик. Видите? она закручивалась. Может, с какой-нибудь горелки старинной. Вполне может быть. Прикольная находка. Супер. Друзья, смотрите, очередная находочка какая. Оп, стоять. Ложечка. Она, похоже, посеребренная. Так, сейчас аккуратненько попробую поснимать вот это чтобы не обломать. Обросло как деревом. Видите? Да, она подкры покрыта серебром. Сто процентов. Она почистится. Будет отлично. Супер. Находочка просто супер. Отлично. Ищем дальше. Короче, друзья, показывает сигнал, начинаю копать. Смотрите, что я откапываю. Вы только посмотрите на это. Обалдеть. Это на кожаной какой-то штуке. Сейчас, подождите, я щеточку возьму. Сейчас почищу. Блин, это такие находки. Сейчас аккуратненько. Вот это находка. А, друзья. Я не знаю, кто к таким находкам как относится. Но я к таким находкам, я просто без ума от таких находок. Вы посмотрите на эту старую прекрасную вещь. И она на кожаной, здесь вот еще даже держится. Видите заклепочка? А вторая слетела. Вот это находка. Здесь даже нарисовано что-то. Герб какой-то. И она целая, ребята. Она почти целая. Вот здесь вот чуть-чуть отлом отломана. Да, здесь чуть-чуть краешек совсем отломан, либо он загнулся. Да, он загнулся вот. Так она вся целая. Супер. так, я думаю, может быть мне снять. Да, я сниму с этой кожаной вещи. Вы только посмотрите, все крепления, все полностью есть. Вот это находка! А! Да, друзья, супер! Сегодня день состоялся. Сегодня коп полностью состоялся. О! Ух ты! Смотрите, какая! Найден щит Капитана Америки. Класс. Видите, здесь даже знак какой-то стоит. Какая-то интересная штука раньше была. Интересно, что это значило. Наверное, вот так вот все-таки висело. Смотрите, какую нашел штучку. Или крышечка была, или дверца к чему-то. Смотрите, какая красота. Видите, какие цветочки. Жаль, что поломано. Очень жаль. Так интересная вещь. Ну что, друзья, на сегодня последний сигнальчик. 64-65. Вместе его выкапываем. Смотрим, что здесь у нас лежит под этим сигналом. А внизу, когда копаешь, столько лежит там камней. Так, сейчас перепроверим. все вроде бы. Так, выкопали мы его. Он вот он у меня в руке. Вот этот сигнальчик. Блин, честно сказать, даже не знаю, что это такое. Вообще без понятия. Ну, короче, интересно такая последняя, последняя находочка. Вот. Что, друзья, Коп я заканчиваю на сегодня. Спасибо, что были со мной. Да, спасибо, что смотрели это видео. Не забывайте подписываться на канал, э, писать комментарии. Ну что, хороших вам находок под катушку. Пока.